Como están próximas unas eleccións e, da, e dámonos conta de que falando en prosa os gobernos non nos entenden, imos dicirlo en verso, a ver se este, de este xeito nos comprenden. Se cada un de nós vale tanto como vos, e xuntos todos nós valemos máis que vos, por que en lugar de nós tedes que ser vos que nos goberne a nós? Damos paso a Santiago da Coruña. Hola, bons días, compañeiros e compañeiras. Despois, despois... Xa está. Non, xa está ben así. Despois das intervencións que fixeron os compañeiros e presumiblemente das que veñan despois, xa vos dan moitos datos, nós queríamos dar un pouco un mensaxe máis de optimismo e de solidaridade entre todos nós e co resto do mundo. Empece. Fai cen anos, xente como a nós acadou un triunfo histórico do que hoxe disfrutamos e que hoxe tamén corre moitísimo perigo, o dereito á pensións. Como eles, no seu día, hoxe a xente traballadora e humilde recurrimos aos mesmos métodos, unirnos, apoiarnos uns aos outros e loitar nas rúas. O movimento galego pola defensa das pensións públicas, Modepen, é o resultado de esa necesidade, facer un traballo que quen tiña que facelo non o fixo. E atos, como o de hoxe o confirman quen ou quen é ou son os que amenazan hoxe o noso dereito a unha pensión digna e pública. Por unha banda, os que tratan de facer un gran negocio privatizando o sistema público de pensións. Aseguradoras, mutuas, fondos de inversión e, por suposto, a propietaria de todos eles, a gran banca. Como vedes, o enemigo é moi, moi, moi, moi poderoso. Mas necesita ter colaboradores para levar a cabo o seu proxecto de roubar as pensións públicas, Estes colaboradores poden ser tanto os gobernos como, increíblemente, entendédeme ben, nós mesmos, cando creemos todas as súas mentiras que nos din. E eleximos a <coughs> aqueles que precisamente convírtense en verdugos dos nosos dereitos hai que vixiar moito a quen eliximos, Temos que ter moito cuidado se non queremos ser colaboradores de estos sinvergoñas. Chegados a este punto, xa é hora de que nós, os humildes ratos, nos per, non permitamos que sexan os gatos os que administren o noso queixo. Entendede a metáfora, por favor. A maiores, e como sempre decimos, goberne quen goberne, as pensións deféndense. Estades hoxe aquí utilizando unha ar a arma máis poderosa da que dispoñemos. A movilización masiva e continua dos pensionistas e dos ciudadanos na rúa, tal e como confirman <coughs> perdón, tal e como fixeron hai 100 anos para <clears throat> conquistar o dereito que hoxe celebramos. Loitas como a de hoxe, e que, mode, e que Modepen ven convocando dende hai tempo, xa deron algúns froitos, pequenos, pero algúns froitos. A vergoñenta suba do 0,25% converteuse, por que será, nunha suba entre o 1,25 e o 3% a suba dun 22,3%, nada despreciable, do salario mínimo interprofesional. Se crearon complementos por fillos nas pensións de viudedade, se melloraron as condicións dos subsidios por desempleo aos maiores de 55 anos, esperemos que pronto os de 52 anos. Como vedes, minten cando din que non hai cartos para <coughs> mellorar a vida da xente. Vallas hai cartos, claro que os hai Concluindo, o camiño que emprendimos é o correcto, e aínda que longo, conseguiremos que o sistema público de pensións perdure tras o brutal ataque que sufre manténdonos unidos, sendo persistentes na loita e conseguindo cada un de nós que ao menos dúas persoas máis se unan as movilizacións de Modepec. Aumentaremos a concurrencia, faremos máis presión, lle acotaremos moito máis o seu terreo, terán que recuar, recuar moito máis a xiña e o cu se desapretará moito máis que é como se desapreta coa xente na rúa. Non entenden outro idioma. Compañeiros e compañeiras, remato. Cen anos de loita popular nos compromete. Esta loita ímola gañar. Goberne quen goberne, as pensións defende. Gracias.